gosta que jogar, sabe jogar bola. Aí. Vamos, vamos, Bruninho, vamos. Aí, vamos, Cresce. Valeu, Lenir, devagar, não entra bobar. Só cuida o pé dele. va Vamos, alemão. campo de treino do, da escolinha do, do Pacheco, então. Do pai. Treino no dia de hoje. Os treinos são, são semanais, né? Segundas, quartas e sextas ou, e sábados também. Max, mas aqui, No meio Volta ela, volta ela. Volta ali no meio. Woo!